කිසිලා YouTube චැනල් එකට අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේකට වෙන්නේ දෙමින් ඩිසිලා YouTube channel එකේන brand new episode එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්නේ about section එකේ කොහොමද links කියලා section එක දාගන්න කියලා. ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම screen recording එකකින් පෙන්වන්න. දැන් යන් වීඩියෝ එකට මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරනතා දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න දැන් වීඩියෝ එකට මේ එකතු වෙන්නේ දෙමින් දිස්ලා YouTube channel කියන brand new episode එකත් එක්ක දැන් යා වීඩියෝ එකට මේ channel එකේ අධ්‍යාත්මික දේවල් තමයි කතා වෙන්නේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ චැනලට ඇවිත් තියෙනවා අද අපි මේ වීඩුවකින් කතාවෙන්නේ මෙතන තියෙන ලිංක්ස් සෙක්ෂන් එක කොහොමද දාන්න කියලා අද අපි දැන්වත් වීඩියෝවට ඉස්සෙල්ලාම මේ ලිංක් එක අපි කොපි කරලා ඉන්න ඕනේ ඒකම ඒකම Google එකට ගියා Google එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තියෙන YouTube ස්ටඩියෝ කියලා සර්ච් කරන්න YouTube ස්ටඩියෝ කියලා ඒක උඩ එක සදා කලික් කරන්න ඒ කලා මෙහෙම ඉන්ටෆේස් එකක් ඔවුගුලන්ට බලාගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඊළඟට යන්නේ YouTube ස්ටඩියෝ ඩෑස් බෝඩ් එකට මේක ලෝඩ්ුවෙන ඔබ්බ ඉන්න දැන් හති එකලා මුචල පෙන්නායි ඩෑස් බෝඩ් එක ඒකලා Mutana, Valentino, customization කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට zoom කරලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට එකලවටම තියෙන පුංචි එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වච්ච මම පබ්ලික් සර්කල් කරලා ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඒ කරලා channel එකේ interface එක ආවා ඒකලා බේසික් ඉන්ෆෝම් කියන එකට යන්න යන්න ඒකලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒකලා චැනල් URL ලින්ක්ස් කියලා ඇති ඒකලා මෙතන ඇඩ් ලින්ක් කියලා තියෙනවා ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඒකලා ලින්ක් කියන එක උඩ ඕගොල්ලන් YouTube කියලා ටයිප් කරන්න කැමති නේම් එක ටයිප් කරන්න ඒ කරලා මේ කුඩ මේ කුඩ සිම්බල් එකක් තියෙන ඇති ඒ කලා මේක මෙතනින් ඕගොලන්ගේ පේස් කරන්න පුළුවන් ඒ කලා මෙතන පබ්ලිෂ් කියලා දාන්නත් පුළුවන් ඕගලන්ට සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න එකලා මෙතන චනල් එකට ගිහින් අපේ මෙතන ඉන්ටෆෙසයක් පේනවා ඇති ඒකලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා YouTube කියන එක මෙතන තියෙනවා කියලා මේ වගේ බ්‍රෑන්නිව ඇප්සෝට් කියන්න දැම්මම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂයා කරන්න ඊළඟ වීඩුව එකින් ඉක්මන්ට අමෙමු මම දෙවින් ඩිස්ලිවා දෙවින් ඩිස්ලිවා YouTube නාල්කාවත් සමඟ එක බලවද එන ලයිකත් දාන්න කමෙන්ට් එකත් දාන්න ෂෙයා එකත් දාන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හමෙමු මම දෙවින් ඩිසිල්වා දෙවින් ඩිසිල්වා YouTube නාලිකාවත් සමග